السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبابنا الكرام اهلا وسهلا بكم ما تنساش لو الفيديو عجبك like للفيديو و subscribe للقناه وتفعيل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده موضوع يعتبر آه، هيبقى قامه للمستقبل القريب ان شاء الله. الا وهو ايه؟ تربيه الجيل اللي عايش معانا، الشباب الصغير اللي عايش معانا ربوه ربايه كويسه. يا جماعه زمان كان في احترام من الصغير قبل الكبير كبير لما كان بيبص للصغير بصة كان بيعلمه الأدب كويس من نظرة لكن اللي حاصل دلوقتي من التطاول على الكبير أو المسن من شاب صغير دي حاجة آه، يعني مخزية لا يستطيع أن يتحملها رجل حر يعني حط تحت كلمة رجل حر دي مليون خط انا نفسي يعني نفسي بجد اي حد عنده اخ مش محترم يعلمه الاحترام انا مش بشتمه انا بقول لك مش محترم علمه الاحترام ما هو طالما طلع يشتم في واحد اكبر منه سنا او يقل منه ما هو كده الاحترام ما عداش عليه فانت لازم تعلمه يا جماعه الدنيا دلوقتي مش بالدراع الدنيا دلوقتي بالعقل عقلك في راسك تعرف خلاصك ياما ناس كتير تجبرت في الاخر ماتت واندفنت تحت التراب وكانوا قامات في الدنيا كلها فرعون قارون النمرود الناس دي كلها كانت تجبرت في الارض وعس يعني عملت اللي ما حدش عارف يعمله وفي الاخر اندفنت في التراب منهم من منهم من مات كافر يعني فاي حد دلوقتي عنده اخ صغير يعلمه ازاي يكون راجل يعلمه ازاي يمشي على الاصول يعلمه ازاي الاحترام الدنيا دلوقتي مش زي زمان الدنيا دلوقتي نفسك ثم نفسك هتنجح هتنجح لنفسك هتفشل هتفشل لنفسك غير كده مفيش لكن تسكت على الغلط يبقى انت كده موافق على الغلط لما تشوف اخوك او ابن عمك بيشتم واحد اكبر منه في السن يبقى انت كده موافق على الغلط يبقى انت كده مش محترم ايضا ما طالما انت ساكت على الغلط يبقى انت مشارك في الغلط معاه ما تقولش خلي الواد يكبر عشان يتعلم مفيش الكلام ده في حاجه اسمها احترام متبادل في حاجه اسمها اخلاق في حاجه اسمها صفات الناس المحترمه تحلى بيها يا اخي مش لازم تتحلى صفات الناس الشمال يعني كون راجل كويس هتبقى كويس والذريه بتاعتك هتكون كويسه لكن ترضى بالغلط علشان خاطر فيما بعد يقول ده ده عشان يكبر يبقى راجل ما ينفعش الرجوله مش بقله الادب الرجوله بالاحترام المتبادل وياما ناس كتير الاحترام رفع شأنها وخلى قدرها عالي جدا وياما ناس ملكت الدنيا كلها ولكن لهاش أي لازمة يعني ما تحلتش بالأخلاق والأصول فمن تحلى بالأخلاق والأصول ربنا هيكرمه في الدنيا وفي الآخرة فدلوقتي نصيحة للشباب خلي بالك من تعليمك حاول يكون عندك هدف سامي في حياتك مستقبليا لأن أنت الركيزة اللي احنا هنستند عليك فيما بعد حاول تهتم بتعليمك حاول تقرب من ربنا حاول تخلي الاصول والعرف من شيمتك من شيم الرجال ما تخليش حد يقل منك لان لو اتقل منك خلاص يبقى انت كرامتك ضاعت ما تسلكش بقى مسالك الشباب الطايش من معاكسات لبنات الناس من التطاول على الناس من عدم احترام احترام اراء الناس وانتقادهم بصوره غير غير سليمه يعني حتى لما بتيجي تقول رايك لحد بيكون رايك مستفز ما بتشرحش الوضع الصحيح لا بتتعنت وبتتطاول وبتفرض رايك على الناس بدون اي لازمه انتوا المستقبل دلوقتي الشباب اللي طالع ده الشباب الواعي لو خلى باله من نفسه هيلاقي نفسه فيما بعد لا مال هينفعه ولا جاه هينفعه ولا اي حاجه تعليمك هتنفعك اخلاقك هتنفعك قربك من ربنا هينفعك كل الصفات الطيبه دي هي اللي هتنفعك كن صالح هتلاقي الناس صالحه معاك هتلاقي ناس بتحبك ربنا هيبعت لك اللي اللي يهون عليك ربنا هيرزقك رزقا حسنا هتلاقي ابواب الحياه مفتوحه قدامك انتقي الصاحب النظيف انتقي الراجل الكويس هتلاقي صاحب هيجرك للرذيله ويجرك لطريق الفساد ابعد عنه حاول تنتقي لكن ما تفرحش انك انت هتمشي في طريق غلط ما الطريق الغلط نهايته غلط ده شيء معروف وشيء اساسي آه، وهتلاقي العقيبه بتاعته عقيبه سيئه ولكن عندما تسير في الطريق السليم هتلاقي الخاتمه بتاعتك سليمه محدش يزعل مني بس انا بقول كده لان انا شايف الوضع سيء جدا الشباب دلوقتي ما عادتش آه، زي شباب زمان ما عادش فيه احترام آه، بين الناس لا احترام آه، بين اب وام لا احترام بين اخ لا احترام بين عامه الناس فيش لا احترام بين مدرس ما عادش ما عادش كله دلوقتي ماشي بالهمج فين الاحترام فين التعليم فين الاخلاق اللي اتربيت عليها في البيت فين الصفات الحميده اللي انت خدتها من امك فيش للاسف طبعا انا مش بقول كل الناس ولكن في بعض في بعض من الناس تحتاج إلى إعادة تأهيل مرة ثانية محتاجة فعلا تتغير علشان الوضع يتغير من حواليها لكن هتفضل زي ما هي كده للأسف احنا هنضيع وهم هيضيعوا معانا وربنا يا رب يصلح الحال ونتمنى لأي شاب الهداية ونتمنى أن ربنا ينور طريقه على خير وربنا يصلح حاله وحال الجميع شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته